je sais qui tu es. Amicia Doré. Amicia Tu l'as tué Je voulais pas le sol il bouge Les rats Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non des deux runes. Royaume de France. Très, Mamicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi Suivre les hommes moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici Pour l'arbre. Quel arbre Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... <laughs> Mais tu n'as plus dix ans, tu sais. Euh, des personnages non Des sous-titres français. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. <laughs> Regardez, Lion. Le fauve de Guyane est pressé dans des Ah, mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. <laughs> Un peu comme vous, en somme. <laughs> Oh, tu es dur. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Lucia. Tu, sais, dans une famille. Hé J'essaie de parler <laughs> Quelle autorité, chevalier de rune Allez, vas-y Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, Chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi Et moi, je ne vous vois plus. Et mère encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi Hé <laughs> Tu as ta fronte, j'espère. Bien sûr. Allez, Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve Les pommes sacrées de l'arbre... sacré euh, sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à dix Si tu détruis six de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, 4, 5, allez ma fille, 6, 7, 8, 9 et 10. Eh bien, je suis impressionné, mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a Il a dû flairer un lapin. Venez Vite Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lion Attends-moi Lion Un chien de chasse censé semer son être. Lion Mais où il est ah, Tu es là. Qu'est-ce que tu as senti Oh là là Un sanglier Bravo mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose Chut Venez voir, un sanglier c'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ces herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Oh non, il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. C'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise hein. On dirait que ton festin n'a pas oh dit son dernier mot. Non, non, non Allez, lion Ne le lâche pas Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion arrive, lion Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi Le sanglier, il perd du sang. plus. Il a dû le trouver. Mm. Oh Des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Les arbres Qu'est-ce qui s'est passé ici Lion Reviens Mais... C'est le sanglier Quoi, il... est… Léon n'a pas pu faire ça. Lyon, Viens, mon chien Lyon, Je suis là vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia... C'était un bon chien. T'as les rivets pour renforcer la porte. J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent Ah Bonjour, mademoiselle Amicia. Oh, mademoiselle Amicia. Avez-vous pu... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Euh, oui, oui, je, leur dirai. dit Sebastiani, préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Bien, sûr. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. C'est ah, ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de Ah, Gabriel, mère est encore à l'étage Oui, elle y a passé la nuit. D'accord. Le petit a encore fait une crise. T'as bien raison. Elle oh, risque de pas être de bonne humeur. viens de voir ma mère Tout juste Euh, vous... Vous voulez la voir C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai Lyon était là, par terre, puis il a été... Chut Tu vas rester ici avec ton frère. Quoi que Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. combien de temps qu'il est ici Quatre ans Cinq ans Où est-il Maman, c'est Hugo C'est... c'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance Il a parlé Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il Pour la dernière fois, où est votre fils En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe Chut Vous en Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'il reste baissé Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Et toi Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où le gamin, hein Laissez-le en paix. nous livrer Il appartient à l'inquisition. Oh Reprends, Léa. De grâce. Tu vois Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Il va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune maman. Elle. Elle saura quoi faire. Oh putain. Oh mon dieu Louise Hé toi Ça t'amuse de me faire courir, hein Vous Pitié oh. Ça sert à rien de supplier. Il doit avancer. Ne regarde pas. Nous servons à plus haut des Fais voir maintenant. Il faut je pas de faire encore mal Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une vous allez comme ça Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui, oui. Faites attention aux issues. Ils sont Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. on est un autre. C'est qui Jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleurs oh, Va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le On a réussi. Chut Cassez-vous J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez on en fait !– Ah ouais Après toi Je te laisse réfléchir. Maintenant Et toi Crève pas sans m'avoir parlé. Vous, vous êtes... des lâches pourriture oh. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord, d'accord. Attention, descendant. Ah. Oui. Et Robert de Rune a une dent contre juste un gamin et deux ou trois gueux qui nous retardent comme ça. Dis-moi tout ce que tu sais. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, t'affrontes. C'était quoi ce bruit Viens, on y va. Ah, ma tête Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon Il se cache. Mais le seigneur Nicolas... Toujours rien. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Non, Amicia, ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai peu, il aura le fils. Mais... pourquoi Allons-y. Je vais. Reste prudent, on ne sait jamais. On peut pas y aller. Mère, peut-être que si tu lançais un de ces pots... Vous croyez Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord Allez, je vous connais, vous. C'était quoi ce bruit chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord D'accord. Allez, mon grand. Bravo. Il y a des jours… – Prends ma main. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ah, ma tête... Qu'est-ce qui lui arrive Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux, ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petit nuage que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu je... je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. C'est bon. this moment. Et Hugo, toi, va voir le temps de passer. J'ai entendu. Je dois les prévenir maintenant. Je vais voir. Psst, on arrive. Allez. dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord, je m'en occupe. Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. Laurentius. Le docteur Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... Et vous alors Vous devez Tu n'as pas besoin de moi, Alicia. Tu es J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. les étrangers. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qu'il nous amène voir papa et maman Oui. On fera ça. Où sont passés les gens Oh, des pommes Hugo, c'est pas le moment. Mais... Ne touche pas Tout est pourri Mais j'ai faim Comment tu peux penser à manger Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez Madame Qu'est-ce qui leur arrive Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Mais qu'est-ce qui se passe ici C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où Il y a quelqu'un. On plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Oh, regarde, des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien Ah Ils ont pas le droit de sortir C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout Oui, pardon. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'ils se cachent. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête Ça ressemble pas à une fête. Ah oui, c'est... Je vous en supplie Aidez-moi Regardez qui voilà C'est le reste de la bande. Quoi Non Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein cette sale vermine qui envahit notre église Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort, et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez Amicia Viens vite Oh Ruban Qu'est-ce qui se passe, Amicia Par le parcours Mais pourquoi ils sont en colère Ils vont nous brûler, nous aussi Il faut qu'on se cache, Amicia hein, Ici, à l'intérieur, vite C'est calme ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'à attendre qu'ils se pointe. Je pourrais pas les rater. C'était quoi ce vacarme Science. ici. Pourquoi ils font ça Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. peux grimper dessus maintenant. La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non T'as une meilleure idée, peut-être D'accord. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh, Où est-ce que tu vas Me laisse pas ici Amicia, viens Sur le côté ah, Tu es là J'ai trouvé ça pour que tu montes Bonne idée Je vais la faire tomber Fais attention Allez, allez Tiens Bravo ah, J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentus. Amicia, cachons-nous Alors, ils sont passés où Conrad On a encerclé le quartier Ils étaient juste Vous encerclez un quartier à vous deux quoi, Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici, par les temps qui courent Sûrs qu'ils sont sortis de l'église, avec le reste de cette pourriture. Hein ok. Qu'est-ce que c'était que ce bruit On se casse, on se casse, on se casse. Oh non, encore eux C'est par où ah, Je sais pas Y a aucune issue Oh non Vite, s'il te plaît J'essaie, j'essaie les retenir longtemps. Vite, vite Ils savent qu'on est là Non, elle est bloquée Hugo, passe par là Ouvre-moi D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici Tu peux l'enlever Je sais Fais vite Vite, Hugo, je t'en supplie J'arrive pas Hugo, il est là J'arrive Hugo, fais quelque chose Je t'avais dit qu'on se retrouve je... Je dois m'arrêter. Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit départ Une face. Par ici, vite. Vous n'avez rien à craindre. Entrez. Seigneur, c'est le le plus infecté du village. Ils sont où on dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Oh, vous êtes trempé. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous... Vous êtes sûr Merci. De l'encens. Ça sent la maison. Mère utilise elle-même. Ah, c'est mieux. Et toi On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête On va se faire attraper Hugo On fera ce qu'elle a dit Ne discute pas Hugo, attends C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Claire Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici Le... le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents à la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Attends, vais couper un truc là, qu'est-ce que... Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. pas. Ok. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah, alors C'est bien mieux. Merci Clairvy. Merci pour tout. C'est que vous les avez perdus. Ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais Lâche ce maillet T'es idiot, quoi Je suis pas idiot Ne crie pas Les enfants Ne faites pas de bruit Je veux voir maman Tais-toi nous faire tuer Maman, elle nous protégerait Ça suffit Je veux voir maman Maman est morte, Hugo Tu la reverras jamais Papa non plus Amicia ah, Tu... tu mens Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi Menteuse Menteuse, je te déteste Arrêtez Hugo, non Hugo, attends Ne sors pas, tu es fou Reviens Arrête de chicoter On attend juste. Moi, tu ne m'enterreras pas Non C'est par toi Pourquoi il a fallu que vous veniez ici Obligé de pas faire ça euh. Pauvre idiote Cette armure a arrêté bien des épées Ah Il faut rien de faire sauter cela je suis juste un rouillé. Tu vas devoir faire mieux que ça T'es rapide Il suffit d'un coup Tu peux pas fuir Crois-moi, je vais t'avoir crois me faire peur J'ai servi dans ta guerre Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. J'ai pas peur de mourir, tu sais c'est la seule chose qui comptait Non N'obligez pas à faire ça C'est ça Continue Seule la mort me désarme de nous Va mourir Le vainqueur Amicia Il a tué. Madame Oui, j'arrive.